リーテンク、七千とザワール。フォアスリーや、アノニマスユックリセックハトアクプゲザスーメニチャレンジス。イクハトイスプバタックバイフィエリックエスタブリシメント、インクルーディンキャンプトーキン、インフィルトレーション、プロパガンダ、フィアマンガリン、エクセタラ。However, ゆっくりセックはサーテンリのペンビン絞る。イントルース、ゆっくりセックダウンフォールはディビジョン。 ウェザーイクアセンテンチョノロアノプリベレレベン。イクシールデストロイデっックリセット。イエス、メニフーリッシュミステイクスワーメイク、アンツォモブゾーミステイクスコンセクエンプリコーズドソーマッチハート。ウィーマスヒール、ホギーベチオザー、サートオーバー、アンプラガンサポーペチョザー。オザワイス、ディエスタブリッシュメントハズオン。I am truly ashamed to have experienced the outcome. I believe we all can learn from this. We should not hold grudges or have any hatred against one another. We must not be heartless, for the heartless cannot love. Hopefully, we can rebuild our relationship and achieve our common goal. We are anonymous. We are legion. We can forgive. So we shall never forget. Expect us. Take it easy. Yeah.